Salut à tous, ici Carboom, bienvenue à ce let's play de Life is Strange. Alors, euh, quelques petits trucs pour commencer. Je ne sais rien du jeu, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, je sais juste que c'est un jeu avec des choix et des conséquences, c'est tout. Euh, tous les gens autour de moi m'ont dit que c'était absolument génial, il y a Life is Strange 2 qui est sorti là il y a pas très longtemps, ou en tout cas qui a été annoncé. Et donc du coup ça m'a été chaudement recommandé par euh, plusieurs amis. Euh, il paraît donc que le jeu est déjà bien connu d'internet, qu'il y a déjà une communauté autour, etc. Euh, il y a déjà aussi, euh, comment dire... Enfin bref, les gens savent à peu près comment marche le jeu et ce qu'il y a dedans. Je ne sais rien de ce jeu. <laughs> Ce qui veut dire que les pièges tendus par les développeurs, j'ai de fortes chances de tomber en tête la première. Les personnages que tout le monde déteste, ça se peut que je me mette à les apprécier. Les personnages que tout le monde adore, ça se peut que je les aime pas. Donc voilà, ce sera mon let's play sur Life is Strange, je vais découvrir ce jeu, donc sans plus attendre, allons-y. Au passage, le jeu ne m'a même pas laissé régler les trucs. Ah bah c'est là qu'il me laisse faire les... Ah bah c'est là qu'il me laisse faire <laughs> les, choix. Parfait, mon paramètre. Alors, langue et sous-titres, voilà. Euh, langue du texte par défaut, c'est dire quoi ça Anglais, ok, français. Je vais me le mettre en anglais avec le sous-titre. Voilà, je pense, que, le jeu, le jeu est développé par Square Enix, donc euh, bon, c'est Final Fantasy, donc la, langue ça peut aussi bien être anglais que japonais, la langue de base, mais je vais mettre ça en anglais en sous-titre, d'ailleurs sous-titre normal, sous-titre semi-opaque, non, ok. Donc c'est bon, retour. Ah. Voilà. Donc nous sommes bon. Donc nous pouvons commencer. New game. Je ne sais tu touches, je pas du tout qu'est-ce que ça va être. Je me jette dans l'inconnu. Conséquence à game action, des de pack de passe plus Donc, de ce qu'on m'a dit, c'est bien plus de conséquences que dans un Telltale. Dans un Telltale, t'as toujours le fil rouge que, dont tu peux pas vraiment dévier. Apparemment, dans Life is Strange, tu as vraiment euh, des, des conséquences, de vraies conséquences. c'est la fille de la of Us je précise que je ne joue pas avec des manettes, je joue avec le clavier et la souris parce que j'ai pas de manette. Et je suis un grand habitué du clavier, Tout ça. Par contre, si je dois utiliser les touches lettrées, là je vais en pavé parce que je suis avec les touches fléchées. Okay. Je vais super bon. Donc oui, donc je monte faire ça. Oh. Oh. Oh, Je suis pas sûr que le phare soit suffisant. C'est que ces trucs, c'est pas, là c'est parfum. Euh... Ah, faut que par Donc oui, personnage amnésique, ça c'est des grands classiques. Donc je suppose qu'on va découvrir mon histoire, enfin l'histoire du personnage en même temps. Je pas du bord. Holy oh, shit. Yep. approche pas du bord pas une bonne idée. That was so surreal, so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was, was. Okay, I'm in class, everything's cool, I am okay. From light to shadow from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless eh. faces. You feel like totally eh. haunted by the eyes of those sad eh, mais, mothers and children. Mais, mais, mais laisse-moi regarder. She saw humanity as tortured, right? And frankly, mais, it's bullshit. Mais, mais, Keep that to Mais c'est pas chute, ta gueule. Seriously Mais though, qu'est-ce que I could frame any one of you in a dark corner and capture you in Mais a moment of desperation. Comment And comment? any one of you could comment do that censé... Isn't that too easy? Hold that machin too towards look and release that What if Arbus chose to capture people at the height toward... oh. of their beauty oh! or innocence? Ah, d'accord. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ok. D'accord. Ok, bon, j'ai appris à faire des actions. <laughs> C'est un premier pas. She had a brilliant eye. So she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon journal If anybody else looked at this, what would they think? Alors, October, my favorite month, the best weather of the year. I Love watching the leaves change color, turning into tiny flames, but avec un peu de chance, son, journal va me permettre d'en apprendre un peu, donc je vais me permettre de lire ça. Allons-y en, lecture accélérée. accéléré. Vortex Club. je peux checker les pages précédentes. Yes, je peux. C'est depuis le début. <laughs> Désolé pour la partie accélérée, les gens. Because money bitches peut s'être vous le people, le contraire. Au contraire, eux nous parlons français, because français. Mate, oh boys. Uh, all boys. Instead of packing, I feel like burning all my clothes. because burn them all. Then just raiding your treasure to build up a new max for Ah ok oui non c'est pas je veux brûler mes vêtements pour le souvenir. Non je veux cramer mes vêtements parce que je veux de nouvelles fringues. Euh... <laughs> Donc nous retenons Victoria. Un nom à retenir puisque visiblement notre personnage la connaît et ne l'apprécie pas trop parce que c'est un genre de personnage qui juge. Ooh, euh, Bully So that wasn't fun, along with the general social unease, I thought it would be easier being back. Carly the ambulance! Okay. I don't want this day to end all hooey Who is Max Donc mon personnage s'appelle Max. Pour une fille Ça, ça peut être quoi Max Maximilia Maxi... Max. Je connais pas de nom féminin qui commence par Max. Enfin je veux dire... Euh, <clears throat> <coughs> Donc, euh, Warren, ok, donc on a Victoria qui n'est pas cool, Max qui est notre personnage, et Warren, qui est notre champion en armure face à Victoria. Je sais pas, c'est une théorie, hein. Oh my god, I want to marry him. Désolé Max d'avoir lu ton journal, c'est un peu <laughs> gênant. Just joking, no, <laughs> no, we both know you're not. Victoria Chess and the snub Minions. Évidemment, parce que quand on a la reine du lycée, elle a ses lèches-culs attachés à elle, comme un poisson pilote sur une raie <laughs> Non mais je me demande toujours, c'est quoi l'existence de ces gens savez, c'est ces genres de, de, de, petits parasites, ces petits poissons pilotes qui accompagnent les, reines du lycée en mode ah, ah, ah tu es tellement parfaite ah, Laisse-moi te lécher la fesse droite pendant que ma copine te lèche la fesse gauche C'est... C'est quoi son existence Enfin bref, perso je les vois plus comme des genres de verrues qui popent de la reine du lycée en fait et qui t'insultent en même temps que la le, le fait. C'est... glauque. Mhm. Bon, l'image plus gentille, ce serait la reine des abeilles et ses reines qui l'accompagnent partout. Enfin, c'est ces sbires qui l'accompagnent partout où elle va pour préserver la ruche Mais je préfère parler de verrues quand, on parle de ces personnages-là. Donc, des Snab minions. <laughs> donc, Nathan. Donc, nous avons Victoria, Max, Varen et Nathan. Donc Nathan, le oh, football. Je sens que je vais beaucoup aimer ce lycée. Déjà que je j'aimais pas le lycée normalement, mais alors putain là... Donc Kate, nouveau personnage également. Je vais essayer de tous les citer. Max, Victoria, Nathan, Varen, Kate. Donc euh, Varen et Kate ont l'air cool. Victoria et Nathan ont l'air d'être des gros enfoirés. Max est notre personnage qui veut épouser son prof. Je l'ai vu à travers toi parce que j'ai lu ton journal. Non, je Donc bon, pour l'instant, nous avons donc 5 euh, personnages. Plus de potentiels personnages du background. Ok, donc, voilà, je viens de consacrer quelque chose comme 5 à 10 minutes euh, pour lire le journal de Max. De ce que j'ai vu, Max est quelqu'un donc qui n'a pas peur de, se, parler d'elle-même à la troisième personne, ce qui est très particulier, mais bon, c'est pas grave, je vais pas la juger là-dessus. Euh, nous avons donc Kate et Warren qui semblent être de bons amis, Kate lui prête des bouquins, Warren euh, semble bien calé en photographie, un peu geek mais très sympa, euh, je n'apprécie pas trop la manière dont Max a l'air de vouloir un petit peu se servir de lui quand même, hein, en mode ah, « il fera un super ami !» Non mais... C'est pas une question de « il fera un super ami », c'est ton ami ou c'est pas ton ami, mais c'est pas en mode hmm, il fera un très bon sacrifice !» Ça va un peu ça. En plus, le côté « Ah, j'aimerais le cloner pour qu'il prenne euh, la place en classe !» Sympa, c'est gentil, bon. Donc voilà, donc je ne trouve pas pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Max serait la meilleure amie du monde pour Varenne, mais Varenne a l'air d'être un très bon ami pour Max. Euh, je ne sais pas quel est le nom complet de Max, ça me perturbe parce que ça dit Ah, mon nom est Max, mais je suis une fille. Et moi je suis en mode C'est quoi ton nom complet hmm. Donc bref. Et ensuite, donc Victoria, la reine du lycée. Putain, pourquoi toutes les reine du lycée s'appelle des trucs comme Victoria Putain, t'as un personnage qui s'appelle Victoria, ce sera toujours la reine du lycée, ce sera jamais une amie sympa parce que les noms transforment les gens en crevards, j'imagine. Donc Nathan, donc par contre je connais des, des Nathan euh, très sympas, donc Nathan, un peu bizarre que ce soit un gros connard, mais c'est pas grave. Donc voilà, Nathan lui est encore plus connard que Victoria apparemment, puisqu'il est super riche, et sa famille est super ancienne. C'est un peu les, les Northwest de, dans Gravity Falls. Ensuite, il y a d'autres onglets. Donc, Max, c'est moi My name is Max. Oh putain, plus de lecture. <laughs> désolé les gens. pourquoi un épisode, ça va être limite moi qui lis, euh, passe mon temps à lire, désolé. I love Seattle. Hmm. The instant camera selfie is the one I love most. Je suis une photographe, mais je fais que des selfies. C'est dommage de te fermer à d'autres styles de photographie. Il y a quand même d'autres trucs à voir que ta tête. Euh, donc voilà, elle avait une amie qui s'appelait Chloé. Hmm. At ah, least until I left without taking to without talking to her. Ah, ok, c'est... Je, je, je, relis la phrase, euh, puisque là je l'ai pas, je l'ai pas lu à voix haute. Uh, I originally left behind Chloe my best friend forever, at least until I left without talking to her once in five years. Je sais que les amitiés marchent comme ça, mais <laughs> putain quoi, c'est ce concept de BFF euh, en, mode focus, c'est quelque chose que je déteste pour ça, mais pourquoi mettre un titre de tu es mon absolu meilleur ami pour la vie, etc. Et tu dis ça dans les, dans le, les, les fusions du moment, et ensuite tu lui parles plus. <laughs> c'est un peu... C'est un peu quoi <laughs> Disons que j'aurais du mal à te faire convaincre Si tu me dis que je suis ton meilleur ami quoi. C'est... T'es mon meilleur ami Mhm. mhm. yeah Yeah Donc, So I in Now, An Official Adult. C'est pas, pas 20 ans la majorité chez, aux États-Unis je veux dire, il me semble, enfin, en France, la majorité est euh, 18 ans et la majorité sexuelle est à 16 ans. Et il me semble qu'aux États-Unis, c'est la majorité sexuelle qui est à 18 ans. Et la majorité majorité, c'est 20 ou 21 ans en fait. Après, je suis pas sûr, hein, peut-être que c'est pas le cas. Ou après, peut-être que ça dépend des États aussi. Peut-être. Je ne suis pas suffisamment calé sur la loi américaine pour me prononcer. Donc, voilà. S'il y en a qui connaissent euh, la, la législation américaine, je veux bien qu'ils répondent dans les commentaires parce que je sais pas du tout. Donc euh, officiellement une adulte, euh, même si je ne me suis pas senti tellement sage ou mature. Ah, ah, ah, I want to marry my teacher, he's so dreamy. Heureusement que tu, as, que tu sais que tu n'es pas... <laughs> je suis un peu vache, hein, je précise, je suis un peu vache. Mais parce que je ne suis pas du tout dans les dramas de lycéens, etc. Et quand je vois les, filles hein, qui piou dans les trucs... j'ai juste envie de dire tout ce que je peux pour les faire redescendre sur Terre, en fait. C'est juste des trucs comme ça. Donc je, serais probablement très cynique si mon personnage, euh, si, si, Max, donc, euh, est comme ça dans ces dialogues. Je serais <laughs> probablement très cynique. Euh, pour vous représenter une idée, imaginez que j'ai la mentalité, avec les lycéens, j'ai la mentalité de Grunker Stan dans Gravity Falls, voilà, pour ceux qui connaissent. J'aurais probablement son genre de réflexion. Finally, a good reason to punch a teenager in the face. Let's roll! Let's go Si je fais back, voilà. Donc Jefferson, donc le professeur qui est... Ah bon dieu Donc voilà, euh, Kate, Victoria, et il y a Pavaren ou Nathan. Ils interviendront probablement plus tard. Jefferson. Donc il la pousse à participer à un concours de photos, elle ne veut pas pas. Euh, même si elle considère qu'elle devrait avoir le niveau pour gagner du coup partir à San Francisco pour à l'école, mais elle ne veut pas. Parce que... Hmm, ok, bon. Peut-être parce qu'elle a envie de rester à Blackwell pendant un temps, je sais pas. Hmm, c'est pas dit. Ok, ensuite. Alors, on va commencer par Victoria quand même, parce que... Attaquons le gros morceau. elle a des trucs à dire sur Victoria. The Just Victoria Chess, The Little Blackwell and the Total Bitch. Donc, and I hate saying that. But she's a bitch. But I hate saying that, but she's a bitch. Okay, I just don't know why somebody who's so rich and beautiful needs to be so fucking mean. Haitian heroes and the prestigious academy should be evolving into artists and scholars, not reality show contestants. <laughs> <laughs> ok, bon, je, voulais vous laisse lire aussi, mais... <laughs> je crois qu'il va me faire rigoler dans ses rapports avec Victoria. Victoria does everything for maximum drama. She actually wastes her time calling me out in class and taunting Kate Marsh. Donc j'ai l'impression que c'est Victoria qu'on a vu jeter une boule de papier et je crois que Kate était la cible. <laughs> Ah oui, elle convoite Jefferson. Oh, j'ai honte pour elle. Mm she does everything but sit in his lap. Elle s'assoit sur ses genoux euh, en France, tu risques euh, d'être poursuivi en justice pour ça, <laughs> donc c'est pas quelque chose que tu vois souvent. It keeps distance here, but Voltage is trying to win the Everyday Heroes contest. I'm sure it drives her crazy whether somebody she can't buy her seduce. Ha! Ok, donc... Euh, ok, ok, ok... Kate Final of campaign. Évidemment, les lycées américains, dès que tu veux être un peu prude et ne pas coucher avec les premiers venus ou te réserver pour quelque chose, tout le monde se fout ta gueule et t'emmerde Évidemment, parce que tu n'es pas comme nous tu es un méchant alien qu'il faut le persécuter Ah, de toutes les raisons que je trouve pour être con dans la persécution, je trouve que l'idée de parce que la personne euh, ne veut pas coucher, c'est tellement petit, putain c'est elle que ça regarde. Bon, généralement, je trouve que, enfin, en France, souvent, il y, a des gens qui font vœu d'abstinence qui sont un peu faux dans le sens où c'est en mode euh, non, mais euh, moi, je veux être, me réserve pour mariage avec mon copain, et en fait, il s'avère que la fille fait l'abstinence, mais le mec lui va coucher absolument à droite à gauche parce que faut pas déconner, pourquoi il fait l'abstinence Donc euh, voilà, je vois beaucoup ce cas de figure, malheureusement. Euh, après, au-delà de ça, de là à critiquer la fille parce qu'elle fait l'abstinence, mais faut être con hein. Foutez-lui la paix, bordel de merde donc voilà, donc Kate semble avoir, gagné, enfin, gagné ma sympathie parce que bah, se fait emmerder par les gens, parce que les les Américains euh, dans les séries américaines sont pas forcément représentés pour être euh, des bouillons de cerveau, plutôt des endroits où les gens se t'emmerdent au possible dès que tu es un petit peu différent. Mais heureusement, tu trouves des mecs à peu près aussi bizarres que toi pour traîner, donc ça se compense un petit peu. Donc voilà, religieuse, mais elle va pas m'emmerder avec son truc religieux, donc a priori, je vois pas de problème pour ça. Uh, down. Je pense que te faire emmerder sur la durée, oui, ça peut t'emmerder. Donc Max, tu n'as peut-être pas compris, mais si je peux te contrôler, et contrôler ton esprit et tes actions, je vais te faire aider Kate, parce que clairement, tu ne comprends pas que se faire emmerder sur une, euh, de manière régulière tous les jours n'est pas quelque chose de bien. Donc... Donc voilà, évidemment, elle n'aurait pas l'autorisation de voir des films. Donc ça veut dire que si à un moment je l'invite au cinéma, il faudrait que je j'évite les films de le cul. Ça demande que je réalise, ben c'est là où j'en suis, ok. Et ça c'est le secret Et SMS, Dad, Kate. Oh putain. Ah, Varen Make sure you check out uh, Necromantic on the flash drive. Hey, hey, boost shit up. place immédiatement Varen dans la friend zone. Tu sens venir le coup de Varen qui euh, a envie que ça aille plus loin que la friend zone en fait. Donc pour l'instant c'est un peu trop tôt pour se prononcer. Il n'y a rien qui, qui dit euh, ou euh, que comment dire. Il y a, rien qui dit qu'il veut qu'il a un intérêt romantique pour Max, mais il n'y a rien qui dit pour l'instant qu'il se contenterait d'être son ami. Donc à surveiller. Et nous avons la tête de Varen Est-ce que nous avons débloqué un autre personnage Probablement pas. Happy birthday Maxine Maxine Maxine Ça existe Remarque, j'ai déjà vu dans des séries des, femmes qui s'appellent Max, mais... Euh, donc le nom complet serait Maxine. C'est la première fois que j'entends ce nom. Je connaissais Sam pour Samantha, ça me fait bizarre parce que moi, Sam, c'est le mec qui est bien barragé, donc Sam, pour une femme, ça m'a toujours fait un peu... Mais euh, Max, euh, pour le coup, je me dis, c'est la nana un peu cool, donc ça va. Maxine, donc, we can't believe it's been 18 years since we were brought to us. Ouais, ouais. Oui, oui, non, 18 ans. Oui, pour dire que c'est 18 ans. Dad, happy birthday to... Happy birthday. You know, a little girl, check your account, don't blow it all at once. Oh, ils m'ont fait un virement pour mon anniversaire, donc je, je, je vais probablement avoir à gérer ma thune. Ah, donc... Oh donc les conversations SMS, c'est bien toi qui... Enfin, on voit bien ce que les gens me disent et ce que je leur réponds. Ça veut donc dire que j'ai superbement ignoré Varenne Putain de merde, et Max, t'es horrible Mais t'es dégueulasse Est-ce que t'as vu tous les textos qu'il t'a envoyés mais, mais, mais, mais, mais, mais, t'es dégueulasse Ça se pas de... Il t'a envoyé 50 trucs Et tu lui as pas envoyé une réponse Mais t'es une connasse c'est pas gentil C'est... Ok Bah merde alors, c'est... C'est absolument dégueulasse Ok. Hey Max, are you around? Always, you okay? Did you want to get tea early later today? Britannique Kate ou... Euh... Absolutely, I'll be for Tata euh, Je ne sais pas ce que veut dire TT Whitehale. Talk to you later. Euh... Eh, regarde tout ce qu'il m'a envoyé, connasse Alors attends, je regarde les dates. Euh, 10 février, 10 février, 10 février. Euh, non, 2 février, 2, février, 2, euh, octobre, 3 octobre, 5 octobre, 5 octobre. Euh, il m'a envoyé des textos sur 3 jours Il m'a envoyé des textos sur 3 jours et je lui ai rien dit Sur 4 si tu comptes le 2. C'est... Putain, mais men Mais... Putain, mais le pauvre Attends, c'est pour ça que... C'est pour ça que t'as pas mis sa photo dans ton, dans ton journal Parce que pour toi, il sert à rien, c'est... Euh, euh, mais, mais, connasse Ah putain, la merde Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. Attends. And there was honesty about the economic conditions of the era. But a beauty... If anybody else looked at okay. this, je, vais arrêter donc l'épisode ici. Euh, je, vais donc arrêter l'épisode ici. Ça me paraît un bon moment pour, euh, pour stopper là. Euh, donc ça a été quasiment que de la lecture pour <laughs> ce premier épisode, je m'en excuse. Mais voilà, au moins j'en sais un petit peu plus sur les personnages. Et le personnage principal n'a pas trop gagné mon affection avec le coup de Varenne. Putain, c'est... C'est juste dégueulasse, tu te sers de lui ah, il fera un bon ami, je vais ignorer ses messages, le faire mariner dans un coin, et je ne la ferai appel à lui que quand j'en aurai besoin. C'est super l'amitié. Donc bref, donc pour l'instant le personnage qui a le plus de ma sympathie c'est Kate, euh, je veux dire que Victoria et Nathan évidemment n'ont pas ma sympathie pour l'instant, mais je ne les vois qu'à travers Max. Donc nous allons voir plus sur eux probablement. Victoria est dans la classe, visiblement c'est elle qui a jeté la boulette de papier sur ce qui est probablement Kate. Nous allons donc voir la suite tout à l'heure. Donc du coup, je vous dis euh, à bientôt, portez-vous bien. C'est un premier épisode très lent, donc je vais voir pour sortir euh, peut-être deux épisodes d'un coup pour euh, que ce soit un petit peu plus mouvementé. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde